गया चोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया फिर रच का बाका संभालते का पाका संभाल meninggalkan diri itu J からの順村。 human mind, human mind, human mind, and, and, and, Prakash, Prakash. Come on. डीजे करण राठौड़